En este mismo tema, la CONAD y Carlos Mesa tienen posiciones diferentes, eh, ya que la Conade pide la anulación de las elecciones y Mesa insiste en una segunda vuelta. En la ciudad del Alto no se ha reportado ningún tipo de bloqueos, tenemos todas las vías expeditas, eh, el tráfico está normal. Las actividades en la ciudad El Alto se desarrollaron con total normalidad. Todos los accesos a La Paz se encontraban transitables. Eh, las salidas en las terminales interprovinciales también están normal. En las salidas a los diferentes departamentos no están saliendo, solo a la ciudad de Oruro, ¿no? Asimismo, en los mercados y ferias no existe el desabastecimiento de alimentos. La coordinadora de defensa de la democracia en una primera resolución exigía convocar a una segunda vuelta electoral para resolver la pulseta por la presidencia del país y hacía un llamado a las movilizaciones. El candidato Carlos Mesa insiste en eso, sin embargo, el CONADE pide la anulación de las elecciones. En el oficialismo y la oposición ven una falta de coordinación en estos sectores. Espero que en las próximas horas, de manera oficial, sin condicionar nada, pues diga cuál es la postura definitiva que tiene que asumir, eh, que debe asumir esta organización política y no estemos con estas posturas ambiguas que hasta el momento lo único que generan es mm. eh, desconcierto en la población y demuestran de que en Bolivia no ha existido fraude y lo único que ha existido ha sido una avivada del señor Carlos Mesa el día domingo y el día lunes para mentirle a la población de que hubo fraude en Bolivia. Ahora, si hay un poco de desinteligencia o mala coordinación entre el CONADE y esa, esa nueva eh, eh, que se ha creado, no está bien, confundimos a la población, porque ayer el CONADE ha pedido que se anulen las elecciones y en la tarde Carlos ha pedido eh, o preso o presidente, eso es decir, segunda vuelta, sería bueno que se pongan de acuerdo para que no confundamos a la población, más que todos los que estamos en este momento movilizados. Recordemos que la semana pasada el Gobierno Nacional criticó la formación de la denominada Coordinadora de Defensa de la Democracia a la cabeza de mesa y con el objetivo de forzar una segunda vuelta contra el artículo 166 de la Constitución que traza las reglas para tal efecto.